ke kota siasat Simo lepas tu saya dah buka tab siasat inilah revenue source ada tiga jenis income YouTube bagi satu transition your transition revenue 40 dolar satu estimated ads revenue 20 dolar lebih dan your YouTube premium revenue Okay, apa maksud tiga jenis ni first transition transition ni adalah membership ha, apa-apa yang berlaku transition dalam YouTube membership lah salah satunya paling tinggi membership kedua adalah ads ketiga adalah premium uh, YouTube premium means tak ah, okay, yang pertama ni membership kedua siapa yang tak skip ads uh, baru sini dapat duit ni uh, so terima kasih sangat-sangat kepada siapa yang tak skip ads untuk tengok Yasin punya video-video kat YouTube sekarang ni Alhamdulillah dan terima kasih sangat-sangat kerana support Yasin So tu untuk estimated ads revenue Dan uh, yang ketiga iaitu YouTube Yo YouTube premium revenue Meanings uh, siapa-siapa Asing Instead saya ada dua, dua orang Member Asing yang memang premium Dia bayar bulanan kat YouTube So dia tengok iklan Asing memang dia tak Dia tengok video Asing dia tak ada iklan Tapi sebab dia dah membership So ada charges link lah Tapi dia tak kena cah pun dan mereka pun tak ada masalah tengok Tak ada iklan pun Tapi Kan daripada hampa dah banyak bulanan kat YouTube. So YouTube. Nah, dia bagi sikit lah kepada Yasif macam tu lah kot. Hmm. So kat sini boleh tengok membership paling tinggi. Memang betul lah membership Yasin pun agak ramai dekat YouTube dalam 29 orang. Start daripada bulan 1 hari tu. Saya muka. Bulan 1 sampai sekarang. So dah circle kedua. So. So. Uh, ah, kalau tanya Yasin. Okay jom. Kita buka balik. Kita Kalau tanya Yasin. Yasin. Ah, apa sangat YouTube bayar kan. So, kalau kita nak ambil betul-betul kalau siapa yang fokus on nak target iklan kat YouTube, so boleh tengok 20 20 dolar je tak banyak sangat untuk selama 2 bulan 7 hari. So, kalau 2 bulan 7 hari kita ambil 20 dolar buat apa sangat? 2 bulan 7 hari bersamaan kita buat hari. Nak tengok sehari YouTube bayar apa 2 bulan, 2 bulan, bulan 30 tambah tambah apa lagi eh, uh, 7 hari so 67 hari kita ambil lah 67 hari so 20 dolar tadi boleh lah 20 20 bahagi 67 kita ambil 20 dolar lah kan lah kecil sikit 20.5 20.53 Pak Hadi Semangat 0.3 Oh 0.3 dolar So tiga dolar <laughs> Sehari Iklan Yasin Yasin dapat dari YouTube Ialah Seringgit <laughs> So YouTube Bayar kat Yasin Iklan Revenue daripada iklan Seringgit dua kupang Untuk satu hari YouTube bayar kat Yasin <laughs> so things again kepada siapa yang nak fokus on YouTube unless kalau macam mampu buat Cahaya Yasin boleh buka membership lagi better lah membership lagi lebih kalau pun tengok pun dalam 40 dolar tinggi juga tu sebab biasa cah pun RM5 sebulan so tu basic lah for now untuk harga kali ni tak ada lagi harga yang lebih daripada tu so senang nak monitor si malah nak for now malah lah gila nak fikir so tu sekarang RM1.20 YouTube banyak Yasin <laughs> Okey Tapi kalau tanya Yasin Okey lah Siapa nak bagi ke Hang Sengit dua kupang kan So Alhamdulillah syukur So apa pun ah, Yasin uh, nak berterima kasih kepada First Yasin nak berterima kasih kepada Isteri Yasin Pasangan hidup Yasin Masyidah binti Mak Yusof Sebab dia yang support banyak support Yasin untuk buat content kat YouTube ni. So kalau tanpa dia mungkin uh, mungkin tanpa dia bagi peluang support actually lah bagi moral support equipment support banyak benda dia support so insyaallah dengan duit ni apa Isin buat Isin akan fokus pada uh, Isin dulu sebab dia banyak tolong Isin untuk startup Isin punya nama brand Yasin Bro ni so itu pertama yang kedua uh, kepada mungkin fokus pada family dulu apa nak buat dan Asyik ada ada cita-cita lah dengan duit daripada dapat YouTube ni Asyik akan buat benda yang bermanfaat kepada masyarakat lagi So insyaAllah kalau Asyik bincang tu Macam mana Asyik akan update lah kat pada hampa So apa apa apapun, pun nak berterima kasih sangat-sangat Sudah 16 minit dah lama dah pada muka <laughs> Tak apa eh. kalau hampa pasal lah Video-video Asyik Asyik hanya letak placement iklan Adalah dua, dua jenis iklan pada awal-awal tu So Yasin berharap sangat siapa yang tengok video-video Yasin lepas ni apa please jangan jangan tolong skip kot tengok iklan daripada video-video Yasin supaya Yasin boleh dapat lagi monetize. Dia boleh dapat lagi lebih banyak duit lah. So basically mo, mo, apa motivation oh, setiap orang kat dalam dunia ni. Mostly lah bukan nak kita hamba duit tapi bila kita dah nampak tu kita lagi bersemangat lah. Ha, so sampai bila nak berbiak jadi RM1 sehari kan kat YouTube kan so mungkin punya target sah, uh, apa? sehari sehari at least bagilah RM3 ke RM5 ke ha, macam tu lah apa dapatkan that idea so kalau boleh lepas ni kalau tengok iklan please dengan skip kot berapa 15 second 30 second kot yang iklan kalau hal lama, hal lebih seminit tu tak apalah nak skip tapi iklan yang first, yang pendek tu please no no, please learn no, tak payah skip eh tanda support lah hampa kepada Yasin okey so terima apa pun ah lagi satu YRM Army tu hampa memang terbaik kali ha yang tu memang Yasin tak boleh nafikan sebab hampa sudi berkeluar duit apa bayar RM5 sebulan untuk join YRM. so siapa yang tak tahu YRM boleh tengok link kat atas ni kot kat atas mana ni YRM Army tu basically Yasin buat satu group yang hampa boleh tanya macam-macam soalan tentang FBS so jangan malu jangan segan tanya aja kat situ dan itu saja kot Hmm, dah lama ni 18 minit siapa nak tengok video 18 minit ni nak buat dua part tak Pak Man berapa gaji YouTube boleh kot no Pak Man part tu so hmm, Pak Man part tu lah si pecah 10 minit 10 minit boleh kot Okay, ap, lagi satu lupa pula ha, kepada siapa yang baru nak start buat YouTube okay, first ni Yasin cerita Yasin punya pengalaman Yasin m- mungkin buat iklan uh, Yasin target asalnya kalau hampa tengok video dia di sini Yasin bukan target sangat pun nak monetize dan Yasin punya video pun lebih berdaya Yasin punya cerita vlog cerita pada ni sampai satu masa Yasin jumpa Yasin punya kekuatan so apa pun kita fokus pada kekuatan kita baru fokus on content kekuatan kita baru kita boleh buat, buat content so bila kita boleh buat content barulah kita boleh monetize ha, so kena ingat tu fokus on kekuatan bila fokus on kekuatan baru kita boleh senang buat content dan kekap nak buat Konten dan tak ada masalah pun untuk buat konten. So bila dah tak ada masalah kita boleh buat konten. tak, tak kisahlah nak upload seminggu sekali ke, seminggu dua kali ke, seminggu tiga kali ke. Yang paling terbaik hampa kalau siapa boleh buat seminggu satu satu satu konten. Oh memang tu hebat. Lah, hebat. Lah. Satu konten masuk isim video, oh memang terbaik. Ya semua tak sampai ni tahap. Dulu masih boleh buat, sekarang dah malas. <laughs> so kena rajin balik kot ni dah boleh monetize ni dah kena rajin. So hopefully tu lah tu dia punya itulah sosial media dan insyaallah satu hari dan boleh monetize juga macam Yasin so dengan 3000 subscriber dan 80 80000 watch time berapa YouTube bayar sehari seringgit dua kupang <laughs> so at least siapa yang nak buat YouTube boleh nampak lah oh kalau yang subscriber tak banyak viewer tak banyak inilah dia punya ni so mindset apa dah ready dah Oh seringgit dua kupang je sehari So kalau hampa boleh ready benda tu tak ada masalah So baru dia tak akan rasa macam Haa ah, seringgit dua kupang pun Kalau isin Alhamdulillah seringgit dua kupang sebab Seringgit dua kupang tu takkan selama-lamanya jadi jadi seringgit dua kupang InsyaAllah Benda tu akan bertambah, bertambah, bertambah, bertambah So faham tak? Lagi kerap buat video Kalau macam macam sikit lah Yasin buat video Yasin hanya letak iklan pada awal-awal video je So kalau orang tak skip iklan tu, dapatlah. So, maksudnya Yasin kena kerap upload video lah sepatutnya seeloknya letaklah in between macam kalau pun nak perasan kat ceramah-ceramah agama kat Facebook ada perlu letak banyak iklan lah tapi jadi temuih lah bila orang tengok aduh ya iklan lagi iklan lagi ha, tapi nak support pasal dia tengok kan <laughs> tapi uh, basically ha, tu lah kalau pasal kat channel-channel ceramah kat luar sana kalau dia pun buat iklan apa tengok lah sebab benda tu salah satu boleh jadi sedekah lah kan kalau kita tak boleh ni ini dah konten lain lah tak apalah nantilah Aisin eh, cerita part tu lah so ni Aisin cerita Aisin eh, punya cara so live lagi banyak eh, video lagi banyak lah orang boleh tengok iklan Aisin kan lah tu style Aisin Aisin tak mahu sangat letak banyak-banyak iklan nanti orang jadi sekali lagi lah cemui so itu saja kot daripada Aisin dan terima kasih sangat-sangat kepada yang tak skip iklan Aisin terima kasih sangat semoga Allah merahmati apa dan terutamanya YA Army ya, iaitu paling terbaik sekali paling sempoi yang puan ni paling terbaik eh, paling paling apa ha, sebab ampun willing buat RM5 sebulan untuk support YouTube channel Yasemron dan boleh buatkan Yasemron lebih move to next level dan kita akan boleh buat lebih banyak program ikut bersama-sama YA Army insyaAllah kita tengoklah memang Yasin banyak plan untuk hampa yang punya risau so ha, dah melalut ni 22 minit ha, mampu nak edit memang tak edit ni memang cut paste ni <laughs> Okey, itu sahaja daripada Exit. Semoga video ini bermanfaat dan ingat jangan skip ads tau. Itu saja daripada Exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.